Twongeye kubasuhuza bene data mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Tugeze muri wa mwanya mwiza wahanditswe ngo aho tugeze mu itangiriro igice cya cumi. Mbese ni iki wagize nyambere mu mibereho yawe mbese niki wagize nyambere cyagutwaye umutima igihe kinini kimaze iki mu by'uvuga cyangwa mu by'ukora genzura neza kudafite ikigirwa mpaya mbese niki wagize nyambere mu mibereho yawe twese n'iki wageze nyambere cyagutwaye umutima igihe kinini ukimaze iki mu byo uvuga cyangwa mu byo ukora genzura neza kudafite ikigirwamana mbese iyo ugenda mu nzira cyangwa wicaye imuhira iyo ureba televiziyo cyangwa uri kuri telefone witabye baguhamagaye cyangwa se nawe uhamagara erega na telefone yabikigirwa mana mbese mu mibereho yawe mbese ni iki wagize nyambere cyagutwaye umutima igihe kinini kimaze iki mu byo uvuga cyangwa mu byo ukora genzura neza kudafite ikigirwa amaya nimutyo dusenge uwiteka imana igira neza kandi imana ishobora byose urakuze cyane bwa kanya keza uduhaye none turakuraritse ngo uzubane natwe utwifashirize mu ijambo ryawe mwuka wera atuyobore kandi amagambo yawe tugiye kwiga atubere umucyo inzira ndetse n'ukuri tugeze iwawe mu ijuru kandi uduhe kumurera mu buntu bwawe no kuba amaso n'ibihe bikomeye by'imperuka mu izina rya yesu amen mbese iyo wicuye nijoro cyangwa iyo ubyutse kare mbese nicyo ugira nyambere uwo mwanya wo gusenga bese ni yesu hamagara cyangwa ni ya nshuti magara erega ni inshuti yawe yabikigirwa mana mbese mu mibereho yawe mbese ni ikiwagize nyambere cyagutwaye umuntu igihe kinini kimaze iki mu by'uvuga cyangwa mu by'ukora ninsura neza kudafite ikigirwa mwanya mbese mbese ni iki wagize nyambere mu mibereho yawe mbeseri ti wagize nyambere cyagutwaye umutima igihe kinini ukimaze iki mu byo uvuga cyangwa mu byo ukora genzura neza kudafite iki Itangiriro ku gice cya cumi ku murongo wa mbere kugeza kwa karindwi haragira hati: “Uru ni urubyaro rwa bene Nowa ni bo Shemu, Hamu na Yafeti, babyaye abana hanyuma ya wa Bene Yafeti ni Gomeri na Magogi na Madayi na Yavani na Tubali na Mesheki na Tirasi, naho bene Gomeri ni Ashikenazi na Rifati na Togaruma. Bene Yavani ni Elisha na Tarushishi na Kitimu na Dudanimu. Abo ni bo bagabiwe ibirwa by'abanyamahanga nk'uko ibihugu byabo biri, umuntu wese nk'uko ururimi rwabo rumeze, nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amahanga yabo ari. Bene Hamu ni Kushi na Misirayimu na Puti na Kanani. Bene Kushi ni Seba na Havira na Sabuta na Rama na Sabuteka. Bene Rama ni Sheba na Dedani. naho mu itangiriro cyaha cyacumiwe ku murongo wa munani kugeza ku wa cumi naho harakomeza hagira hati kandi kushi yabyaye nimurodi atangira kuba umunyamaboko mu isi yari umuhigi w'umunyamaboko imbere y'uwiteka nicyo gituma bavuga bati nka nimurodi wa muhigi w'umunyamaboko imbere y'uwiteka igihugu yimyemo ubwa mbere ni babeli na ereki na akadi na karune mu gihugu cy'ishinari Nimureke turebe ku mateka ya Nimurodi mu ncamake ngufi mbese nimurodi yari muntu ki nimurodi no mu gisekuru cya cumi na gatatu uhereye kuri adamu izina nimurodi risobanura kwa umwigomeke cyangwa kwigaragambya iri zina ryakoreshejwe mu bihe byinshi ariko mu byanditswe byera ni gake iyo wongeye iyi nyuguti kuri maradi bikaba nimurodi bihita bisobanura ngo azigomeka iri zina ryakoreshejwe rimwe mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma cyo cyaho cya mbere ku murongo wa cumi risobanura ngo tuzigomeka cyangwa nimureke twigomeke umwuka w'ubwigomeke uboneka neza mu mwuzukuru wa hamu ntiyigeze yifuza gukurikiza amategeko y'imana ahubwo agize umuhati wo kurwanya umuvumo w'uburetwa wo ku bwa nowa kushi yareze umwana akura afite ibyiringiro byo gushyiraho ubwami bwabo bwite ku isi kandi nubwo byashoboraga ko bari mu buretwa bw'urubyaro rwa shemu na yafeti nimurodi nawe watangije babeli ariyo babuloni nimurode ari umuhigi w'umunyamaboko bivugwa ko icyo gihe ku isi hari abantu bake ariko inyamaswa z'inkazi zo zarorokaga cyane cyane vuba izo nyamaswa zateraga ubwoba mu gihugu kuko zari nyinshi kandi zikica abantu nyamara umuhigi ukomeye nimurodi yari umuntu washoboye guhangana nazo nibwo abantu bamwubashye maze bamubona nk'uwababera umurinzi inzoka ya weyatari na boheramati zavuzwe mu isezerano rya kera zigaragaza ko inyamaswa nini z'inyembaraga zahozeho mu bihe by'isezerano rya kera abanyamateka bo mu bucukuzi n'abahanga bavuga ko igihe cy'urubura cyakurikiye umwuzure wo mu itangiriro ibyanditswe bivanwe ku bisigazwa by'amabuye byo mu gihe cy'urubura na mbere yaho bivuga ko habayeho inyamaswa nini cyane bishoboka ko na dinazoro cyangwa bamwe mu bakurambere bazo barokokeye mu nkuge nk'uko ibidukikije byahinduwe n'umwuzure niko n'ibyo kurya byagombaga guhinduka nabyo inyamaswa zaribwaga mbere y'umwuzure rero byashoboka ko byari bigoye kubaho mu gihe cyo kurya mu gihe ibyo kurya byari bike nyuma y'umwuzure ibi bisigazwa byo mu matongo bigaragaza ko inyamaswa z'ibihangange zakomeje kubaho no muri icyo gihe izo nyamaswa zishobora kuba zaragiriye nabi umuntu mu binyejana byakurikiye umwuzure Umuntu uwo ari we wese waboneraga icyubahiro mu kuba umuhigi ukomeye muri icyo gihe, yabaga ikirangirire kandi akamenyekana mu bantu. Nimurodi nari umuhigi w'inyamaswa z'inkazi gusa, ahubwo yabaye n'umuhigi w'abantu, kandi yashoboye gukura abantu ku Mana, nuko bifatanya nawe. we. Mu gitabo cya Yashari tubonamo ko Nimurodi yahawe inama n'abatambyi ba ko yari guhabwa ubwenge buhishwe cyangwa bw'ibanga cyangwa se ijisho rya gatatu rireba byose rya rusuferi Yabwiye ko naramuka akoze amahano yo kuryamana na nyina semiramisi akiyongeza gusambana n'inyamaswa azahabwa ubu bwenge bw'ibanga buturutse ku bamarayika bacumuye kandi nimurodi yabwiwe ko azahabwa ubwo bwenge naramuka ashoboye gukora amarorerwa yo gutamba abana h'igitambo akanywa n'amaraso yabo niyo mpamvu ibyanditswe bimwita umuhigi w'umunyamaboko ntiyari umuhigi w'inyamaswa gusa ahubwo ari umuhigi w'ubugingo bw'abantu yari umuhigi w'umunyamaboko imbere y'uwiteka abantu bamwe bibwira ko iyi nyamaswa ariyo y'inkazi cyane mu kuba ari impigi imbere y'uwiteka ariko iyo urebye ijambo imbere ryo mu itangiriro icyaha cya cumi rigaragaza ko nimurode yakoze ubwo bugome ubwo gutamba abana imbere y'amaso y'uwiteka ibi bisobanuye ko ataratewe isoni n'ubugizi bwa nabi bwe yagize abantu umuhigo we maze abatambaho ibitambo iri jambo imbere ryo mu itangi icyaha cya cumi ku murongo wa cyenda risobanuye imbere ya mu maso ya nimurodi yakoze ibyo byaha mu maso y'uwiteka bikaba ariyo byatumye havugwa ko yari umwirasi cyangwa akaba ataratewe ipfunwe n'ubugizi bwa nabi bwe dushobora gusoma ibi mu gitabo cy'umunyamateka joseph mu gitabo cya yashari ndetse no mu cyitwa buroni ebyiri cyanditswe na alexander hislop isi yose yari ifite ururimi rumwe n'amagambo amwe mu gihe dabari nibyo bisobanura amagambo amwe ijambo dabari ni ingirakamaro muri bibiliya kandi nibwo bwa mbere ryari rikoreshejwe iryo jambo ntirisobanuye ijambo gusa ahubwo nanone risobanuye ikintu muri sanse yo kumvikanisha inama cyangwa umugambi w'ikintu iryo jambo kandi mu kigiriki ni logos uwitwa Tayeli Lexon arigaragaza nk'igitekerezo cyo mu mutima gitera gukora igikorwa kigaragarira inyuma rigena igitekerezo umugambi kugira ngo kizagaragazwe nk'uko biri muri Matayo cumi na kabiri mirongo itatu na gatandatu no mu baroma cumi na kane ku murongo wa cumi na kabiri ni igitekerezo kibereye mu bwenge kitagaragara mu magambo gusa hano ni mu gihe cya nimurodi bishyize hamwe kwibonera izina rimenyekana bo ubwabo ritari uwiteka baravuga bati nimureke twiyubakire umudugudu n'inzu y'amatafari ndende izagere mu ijuru kugira ngo twibonere izina rimenyekana twe gutatanira gukwira isi yose nyuma y'umwuzure imana yarategetse iti nimwororoke mugure mwuzure isi ariko ntibashaka kugenza batyo mu cyimbo cyo kuba mu ihema ry'imana rya shemu bibakiye ahantu ho gusengera urusengero rwahiganaga n'abo umunara munini wageraga mu ijuru uwo munara ntiwari uwo kubarinda undi mwuzure gusa ahubwo wari uwo kwigomeka ku mana ibi byatumye havuka imyizerere y'ubupantizime ko imana ihwanye n'ibyaremwe n'iyobokamana ryo gusenga imana nyinshi ibi byarwanyaga iyobokamana ryo gusenga imana imwe ari yo ry'abayuda abayisilamu n'abakristo hariho ibimenyetso nyakuri bisobanura ko amashusho yose y'ubupagani asobanuye amashusho yose yo gusenga ibyaremwe n'imana ari byo byashinze imizi muri babuloni ya kera nta banga rihari ko amoko atandukanye y'ibigirwamana n'ibigirwamanakazi byo muri egiputa mu buhinde mu bugereki n'i roma inkomoko yabyo ari mu banyababuroni kandi hari igihamya nashidikanywa ko nimurodi ubwe ari we wagizwe mariduku ikigirwamana gikuru cy'i babuloni inyenyeri imibumbe n'ingabo zo mu ijuru nabyo byashyizwe muri ibyo bigirwamana no mu misengere gipagani izuba ryatangiye kugira umwanya w'ingirakamaro cyane hahise habaho ukwiga inyenyeri n'imikorere y'imibumbe maze ibyo biyobora ku kuyoboka imyuka no kuvuga ibyo guhumuriza n'inyenyeri zikoreshwa mu kuvuga iby'ahazaza ibi byatesheje agaciro iyobokamana ry'abizera irema abenshi berekezwa ku gusenga bari imyizerere y'uko hari intambara ihoraho hagati y'icyiza n'ikibi n'ubundi buryo bw'imisengere bushaka kurutisha ibyaremwe umuremyi wabyo. Imana yasenye uwo munara maze itatanya abantu binyuze mu kunyuranya ururimi rwabo, ariko imyumvire ya Babuloni ntiyahindutse. nyuma y'umwuzure igihe n'umuryango we bari basubiye mu isi bavuye mu nkuge habayeho umugabo byawe na kushi yitwaga nimurodi yari umuhigi w'umunyamaboko imbere y'uwiteka cyo gituma bavuga bati nka nimurodi wa muhigi w'umunyamaboko imbere y'uwiteka igihugu bimwe bwa mbere ni babeli bisobanuye urudubi cyangwa urujijo izina nimurodi risobanuye ubwigomeke nimurodi yigometse ku mana kandi yabaye umwami w'ubwami bwa babuloni kandi nanone nimurodi yifatanyije n'abubatse umunara w'ibaberi baravuga bati mureke twibakire umudugudu w'inzu ndende y'amatafari izagere ku ijuru dushingiye ku byavuzwe n'umunyamateka witwa joseph nimurode yavuze ko yagombaga kwihorera ku mana niba igifite umutima wo kurimbuza isi amazi ku bw'ibyo yagomba kubaka umunara muremure amazi atazarenga ubwo akaba yihoreye ku mana kuko yarimbuye ba sekuruza intego yo kubaka umunara w'ibaberi dushingiye ku byo yosefu yavuze ni ukurinda inyoko undi mwuzure mbere y'umwuzure imana yabonye ko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi kandi ko kwibwira kose imitima bitekereza ari kubi gusa iteka ryose igihe imana yabonaga abana b'abantu bubatse umunara kubwo kwigomeka yaravuze iti reka tumanuke tubahindurire ururimi rwabo rubemo nyinshi zinyuranye be kumvana uwiteka abatatangiza gukorera mu isi yose barurira kubaka wa mudugudu abanyamateka ba kera bavuga ko umugore wa nimurodi kandi akaba na nyina yitwaga semiramisi hakurikijwe ibyavuzwe na ezra jensi semiramisi yatwaye inda biturutse ku busambanyi kandi yari yarashyingiwe na nimurodi ubwo muri icyo gihe nimurodi yari yarishwe urw'agashinyaguro bitunguranye hanyuma y'igihe runaka semiramisi yatangaje ko nyuma y'urupfu rwa nimurodi yaje kuzuka ari imana zuba rero nk'imana z'izuba nimurodi yakoresheje imirasire y'izuba atera inda semiramisi mu buryo bw'igitangaza arabya kubyara uwo mwana yatekerejwe ko ari imana uwo mwana yitwaga tamuzi yavuzwe ko ari nimurodi wigize umuntu semiramisi yari umugore wa nimurodi kandi akaba na nyina nyuma yo gusenyuka k'umunara wa babiri gusamwa k'uyu mwana mu buryo bw'igitangaza byatumye abikirangirire mu isi akomokaho n'idini ry'abasengazuba aba itanga urubyaro ubuzima n'urupfu imenyekana mu mateka iri dini ry'amayobera ryabereyeho ab'igihe cy'ahazaza riturutse kuri nimurodi semiramisi n'umwana wabo tamuzi iyo niyo nkomoko y'ubupagani tamuzi maze anjyana ku rugi rw'irembo ry'inzu y'uwiteka ryerekeye ikasikazi nuko mbona abagore bicaye baborogera tamuzi ngo tubona muri ezekiyeli umunani cumi na kane hariho ibizira bikomeye kurushaho umuhanuzi yagombaga kwitegereza ku rugi rw'irembo ry'inzu y'uwiteka ryerekeye mu majyaruguru yaherekewe abagore bicaye baborogera atamuzi kandi mu rugo rw'inzu y'uwiteka ku irembo ry'urusengero rw'uwiteka hagati y'umuryango n'igicaniro abantu bagera nko kuri makumyabiri na batanu bari bateye umugongo urusengero rw'uwiteka bareba iburasirazuba kandi basengaga izuba berekeye aho rirasira biri muri ezekiyeli umunani cumi na gatatu kugeza cumi na gatandatu noneho umunyacyubahiro ukomeye wajyanaga na ezekiyeli muri iri yerekwa ritangaje ryerekanaga ibyaha byakorerwaga ku tununga two mu gihugu cy'ubuyuda yaje kubaza umuhanuzi ezekiyeli ati mbese ibyo arabibonye mwana w'umuntu we ibyo bizira by'ab'inzu ya yuda bakorera aha biraboroheye kuko igihugu bacyujujemo urugomo kandi bakongera kundakaza ndetse bakaneguriza izuru ni cyo gituma nanjye nzabagirira uburakari ijisho ryanjye nizabareba neza kandi sinzabagirira ibambe nuko niba nibantakambira mu matwi bashyize hejuru ntabwo nzabumvira nk'uko biri muri ezekiyeli umunani cumi na karindwi kugeza cumi n'umunani no mu gitabo cyitwa abahanuzi n'abami paje ya magana ane na mirongo ine n'umunani Uwiteka abinyujije muri Yeremiya yari yaravuze ku banyabyaha bigerezaho bahagarara imbere y'abantu mu izina rye bagira bati umuhanuzi n'umutambyi baranduye ni ukuri mu nzu yanjye nabonyemo ibyo bakiranirwaho biri muri Yeremiya makumyabiri na gatatu ku murongo wa cumi n'umwe. Mu kirego gikomeye cyashinjwe Ubuyuda nk'uko cyanditswe mu nkuru iheruka y'uwanditse ibyo ku ngoma ya Sedekiya, iki kirego cyo kuvogera ukwera k'urusengero cyasubiwemo. Umwanditsi wera yaravuze ati: "Kandi abatambyi bakuru bose n'abantu baracumuraga cyane, bakurikiza ibizira byose bikorwa n'abanyamahanga, bakanduza inzu y'Uwiteka yari i Yerusalemu." Nk'uko tubibona mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, igice cya mirongo itatu na gatandatu ku murongo wa cumi na kane. no mu gitabo cyitwa From Splendor to Shadow page ya magana abiri na mirongo itatu na gatatu nubwo tamuzi ari ikigirwamana cy'abapagani basengaga izuba no muri iki gihe hariho ibigirwamana byinshi mu yindi shusho muri iki gihe ntabwo abantu bagisenga ibishushanyo bikozwe mu biti mu mabuye no mu ibumba mu buryo bweruye cyane icyakora niba hari n'abantu bakibiramya ni bake rwose Ubu natwe dufite ibishushanyo byaduhindukiye ibigirwamana duhozaho umutima n'ibitekerezo. Ibyo rero dushaka kubiramya igihe ari duhanze amaso tukabyishingikirizaho, n'igihe ari byo dutezaho amakiriro tukabirutisha Imana Umuremyi. Abasenga ibigirwamana bacirwaho iteka n'ijambo ry'Imana. Ubupfapfa bwabo buri mu kwiringira kubona agakiza ku bwabo, mu gupfukamira imiboneko zabo bwite. Abo Imana ifata nk'abasenga ibigirwamana ni abantu biringira ubwenge bwabo bwite ndetse n'inama zabo, bakishingikiriza ku bukire bwabo n'ubushobozi bagezeho, bakarwana ishyaka ryo kwikomereza imbaraga bwo kwifatanya n'abantu b'isi bita abakomeye ariko bakananirwa kumva neza ibyo amategeko y'Imana asaba. Biri mu rwibutso rw'integuza ku cumi na gatanu Werurwe mu cya magana cyenda na gatandatu. Mbese turamya Yehova cyangwa ni Bali? mbese n'imana ihoraho cyangwa n'ibigirwamana dushobora kuba tudafite ibishushanyo bigaragarira amaso kandi tukaba tutabyikubita imbere nyamara tukaba turamya ibigirwamana biroroshye kugira ikintu dukunda cyane cyangwa duhozaho ibitekerezo maze kikatubera nk'ikigirwamana kibajwe mu giti cyangwa gikozwe mu ibuye abantu ibihumbi byinshi ntibazi imana n'imico yayo bameze nk'abakorera imana y'ikinyoma nk'uko byagendekeye abagaragu ba bari pima ubusobanuro bwawe biravuremo ya mbere paje y'igihumbi n'ijana na gatanu naho mu itangiriro ku gice cya cumi ku murongo wa cumi n'umwe kugeza cumi n'umunani haragira hati ava muri icyo gihugu ajya muri ashuri yubaka inineve n'irebohitimu n'ikara n'iresini iri hagati y'inineve n'ikara aho niho wa mudugudu ukomeye misiriyamu yabyaye abarudi na abanani na balehahi n'abanafutari n'abapatirusi n'Abasiluhi ni bo bakomotsweho n'Abafilisitiya. Yabyaye n'abakafutore Kanani yabyaye imfura ye yitwa Sidoni na Heti, yabyaye n'Abayebusi n'Abamori n'Abagirugashi n'Abahivi n'Abaruki n'Abasini n'Abanyaruvadi n'abasiramari n'Abahamati. Ubwa nyuma imiryango y'Abanyakanani irakwira. Mu itangiriro igice cya cumi ku murongo wa cumi n'icyenda kugeza makumyabiri na gatatu ho haragira hati urugabano rw'abanyakanani rwaheraga i sidoni rukagenda rwerekeje i gerari rukagera i gaza rukagenda rwerekeje i sodomu n'i gomora na adima n'i seboyimu rukagera i resha abo ni bo buzukuruza ba hamu nk'uko imiryango yabo iri nk'uko indimi zabo ziri nk'uko ibihugu byabo biri nk'uko amahanga yabo ari na shemu mukuru wa yafeti sekuruza urubyaro rwa eberi rwose nawe abyara abana bene shemu ni elamu na ashuri na arupakisadi na rudi na aramu abana ba ramu ni usi na huri na geteri na mashi naho mu itangiriro ku cyaha cya cumi ku murongo wa makumyabiri na kane kugeza mirongo itatu na kabiri naho hagira hati arupakisadi yabyaye shera shera yabyaye eberi Eberi yabyaye abahungu babiri umwe yitwaga Pelegi kuko mu gihugu cye arimo isi yagabanirijwemo kandi murumuna we yitwa Yokitani. Yokitani yabyaye Alumodadi na Sherefu, na Hasarumaveti na Yera na Hadoramu na Uzari na Dikira na Obaru na, Ab na Abimayeli na Sheba na Ofiri na Havira na Yobabu. Abo bose ni bene Yokitani urugabano rw'igihugu cyabo rwaheraga imesha rukagenda rwerekeje i Sefaru rukageza ku misozi y'iburasirazuba abo ni buzukuruza ba shemu nk'uko imiryango yabo iri nk'uko indimi zabo ziri mu bihugu byabo no mu mahanga yabo iyo niyo miryango ya bene nowa nk'uko yabyaranye mu mahanga yabo muri bo niho amahanga yose yagabanijwe mu isi hanyuma ya wa mwuzure Abakomoka kuri Yafeti batuye mu bice byerekeye mu Burayi ahagana iburengerazuba, naho abakomotse kuri Shemu berekeza mu gisiza cya Shinari bagera mu majyepfo ku nyanja y'Ubuhinde ahitwa Uri ari naho Aburahamu yavukiye, naho abakomotse kuri Hamu bagana i Palestina bararomboreza bajya no muri Afurika ariko si bose, bamwe bajya i Mezopotamiya kandi nibo bubatse umunara w'i Babeli ariho hahindutse umurwa ukomeye bo mu bwami bwa babuloni hanyuma mu itangiriro ku cya cya cumi na kimwe ku murongo wa mbere n'uwa kabiri dusoma ahagira hati isi yose yari ifite ururimi rumwe n'amagambo amwe bagenda berekeye iburasirazuba babona ikibaya kiri mu gihugu cy'ishinari barahatura hashize igihe urubyaro rwa nowa rukomeje gutura mu misozi inkuge yari yahagazemo Uko bagwiraga niko batangiye kudahuza, bicamo ibice bitewe n'ubuhakanyi. Abifuzaga kwibagirwa Umuremyi wabo kandi bakanga no kubahiriza amategeko ye, bumvaga barakazwa n'inyigisho n'ingeso za bagenzi babo bubahaga Imana, maze hashize igihe bafata umwanzuro wo kwitandukanya n'abasenga Imana. Nk'uko byari biri, berekeje mu kibaya cy'Ishinari ku nkengero z'uruzi rwa Ufurati. Bakuruwe n'ubwiza n'uburumbuke bwaho, ni uko bafata umwanzuro wo kuhatura. uko tubona mu makurambere n'abahanuzi paje ya mirongo irindwi na gatatu ariko isi ntiyatinze kongera guturwamo n'abantu bakomeje kugirira urwango imana n'ijuru urwango rwabo barukwirakwije mu rubyaro rwabo nk'uko ubukorikori n'ubwenge bwabo byayobeje abantu bikabatera gukomeza intambara idasanzwe ari wo wabaye umurage wera ubusobanuro bwa bibiliya volume ya mbere paje igihumbi na mirongo cyenda n'imwe naho mu itangira cumi na rimwe ku murongo wa gatatu n'uwa kane haragira hati barabwirana bati mureke tubumbe amatafari tuyotse cyane kandi bagiraga amatafari mu cyimbo cy'amabuye bakayafatanisha ibumba mu cyimbo cy'ibyondo baravuga bati mureke twiyubakire umudugudu n'inzu y'amatafari ndende izagere ku ijuru kugira ngo twibonere izina rimenyekana twe gutatanira gukwira mu isi yose Ubwo bafataga umwanzuro wo gutura mu kibaya cy’ishinari ku nkengero z'uruzi rwa Ufurati, aho niho biyemeje kubaka umujyi munini cyane kandi hagati muri wo bagashyiramo umuturirwa w'umunara muremure cyane isi yose ikazawutangarira. Ibyo babikoreye kugira ngo barinde abantu gutatanira mu mahanga yajyaga kubigarurira. Nyamara Imana yarabwiye abo bantu gutura ku isi yose. Ariko abo bubatsi bababeri biyemeje kuguma hamwe bagakomera bakagira n'ubwami buzategeka isi yose nuko umudugudu wabo ukazaba umurwa mukuru w'isi yose bityo isi yose yajyaga kubatangarira kandi ikabubaha kubera ubwiza bwawo uwo munara w'akataraboneka wageraga ku ijuru wagombaga kwerekana ubushobozi n'ubuhangange bw'abawubatse bakazahora baratwa n'abazakomokaho biri mu bakwambaye n'abahanuzi paje mirongo irindwi na gatatu uko kwishyira hamwe kwabyaye ukwigomeka kwarwanyije Imana. Abantu bari batuye mu kibaya cy'Ishinari bakomeresheje ubwami bwabo kwishyira hejuru si uguhesha Imana icyubahiro. Iyo bibakundira, ububasha bukomeye bwari kubavanaho gukiranuka maze bugatangiza idini rishya. Isi yari guhungabanywa Uruvange rw'ibitekerezo by'iyobokamana n'inyigisho z'ibinyoma ni rwo rwagombaga kuba ingaruka yo gukingwa k'urugi rugeza ku mahoro, umunezero n'umutekano. Ibyo bitekerezo n'inyigisho z'ibinyoma byashyizwe mu bikorwa ndetse biranatunganywa, kandi byari gukura intekerezo ku kumvira amategeko y'Imana, amategeko ya Yehova yari kwibagirana ndetse ntamenyekane. Abantu b'abanyamwete bahumekerwagamo kandi bakongerwa ishyaka n'umugome Satani. barwanyije ikintu cyose cyakuma mu nkokora inama zabo cyangwa ibikorwa byabo bibi mu mwanya w'amategeko y'imana bari barasimbuje amategeko bishyiriyeho bakurikije ibyifuzo by'imitima yabo yikunda kugira ngo basohoze imigambi yabo biri mu rwibutso rw'uguhuza ku wa cumi ukuboza mu cya magana cyenda na gatatu abantu bari mu kiwa cy'ishinari ntibizeraga isezerano ry'imana ryavugaga ko itazongera kurimbuza isi umwuzure benshi muri bo ntibemeraga ko imana ibaho kandi bakavuga ko umwuzure watewe n'impinduka zaje mu mikorere y'ibyaremwe abandi bizeraga isumba byose kandi ko ariyo yarimbuye isi yariho mbere y'umwuzure maze nka kayini imitima yabo ihagurukira kugomera imana umugambi umwe wo kubaka umunara kwari ukugira ngo nihabaho undi mwuzure batazagira icyo baba mu kubaka umunara ufite uburebure busumba aho amazi y'umwuzure yageze bibwiraga ko batazongera guhura n'ingorane zose kandi ubwo bazashobora kuzamuka bakagera ku bicu bizeraga ko bazashobora kumenya icyateye umwuzure ibyo byose babikoreye kwishyira hejuru no gukuza ubwibone bw'abawuhimbye kugira ngo abazabakomokaho bazatere imana umugongo maze batere kwishora mu bigirwamana biri mu n'abahanuzi paji ya mirongo irindwi na gatatu buri munsi abo bari abanzi b'imana bumvaga bacyashywe n'imibereho ahindutse n'imibereho yo kubaha imana y'abantu bakundaga imana bakayumvira kandi bakayerereza abatizera barabiyufuye ni uko bemeranya kwitandukanya n'abakiranutsi abari bafite imibereho yabashinjaga ugusayisha mu byaha kwabo bagiye kure yabo maze bahitamo ikibaya kinini cyane bagituramo. Biboneka mu gitabo cyitwa inkuru yo gucungurwa paja mirongo irindwi na gatanu. Biyubakiye umudugudu nibwo bagize igitekerezo cyo kwiyubakira umunara munini ugera ku bicu kugira ngo babane umudugudu umwe n'uwo munara maze ntazabeho gutatana ukundi. batekerezaga ko bazashobora kwirinda niharamuka hongeye kubaho undi mwuzure kuko bubatse umunara muremure usumba amazi yagarukiye mu gihe cy'umwuzure kandi rero isi yose yari kububaha bakaba nk'imana bagategeka abantu bose uyu munara wubakiye guhesha icyubahiro abubatsi kandi wubakiye gutuma abandi bazatura ku isi bakura intekerezo ku mana bakifatanya nabo gusenga ibigirwamana biri mu gitabo cyitwa mwuka w'ubuhanuzi volume ya mbere paje mirongo icyenda na gatatu Mbere y'uko umurimo wo kubaka uwo munara urangira, abantu batangira gutura mu bice bimwe byari bimaze kurangira by'uwo munara. Ariko ibyumba byari birimbishijwe cyane mu buryo bw'agatangaza, babyeguriye ibigirwamana byabo. Bamwe muri bo banze kwizera Imana, maze batangira kwibwira ko nibagira umuhati bakageza uwo hejuru mu bicu, ko bazashobora kuvumbura impamvu yatumye umwuzure ubaho. biboneka mu gitabo cyitwa impano z'umwuka volume ya gatatu paje mirongo icyenda na karindwi igihe umunara wari ugiye kuzura igice kimwe abawubakagamo bahise bagituramo ibindi bice byarimbishijwe bihebuje babiharira ibigirwamana byabo abantu banejejwe n'ibyo bari bagezeho maze baramya imana zikozwe mu ifeza na zahabu bamaze kwitandukanya n'umugenga w'ijuru n'isi biri mu kwambere n'abahanuzi paje ya mirongo irindwi na gatatu dusoreje ahangaha handitswe ngo y'uyu munsi aho twarimo tureba amagambo aboneka mu gitabo cy'itangiriro ku gice cyaho cya cumi ndetse no mu itangiriro ku gice cya cumi na kimwe uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku wa kane mbese ufite amafaranga cyangwa waba utayafite urayahiga kugeza ubwo ubura umwanya wo gusenga niyo ugeze mu rusengero uba uhugiye mu mibare eregana amafaranga y'abikigirwamana mbese mbese sibitiwa gisinyambere cyagutwaye umutima igihe kinini kimaze iki uyu muga cyangwa mu byo ukora byinshura neza kudafite ikigirwa mpaya mbese mbese ni ikibazo kinyambere mu mibereho uyawe mbese niki wagize nyambere cyagutwaye umutima igihe kinini ukimaze iki mubyo uvuga cyangwa mubyungura inzura neza kugafite ntiyitegeye mu mwanya doruho ruhirimanira wishakira ubutunzi wabuze umwanya na muto ngo wegerane na yesu wabaye ingumba nka cya giti cyarangwaga n'ibibabi nyambara imbuto zikabura kubera amaganya y'isi kwakira yesu ni byiza wowe niwe byose uri muri we ntajyaganya aho urashimba uwo mwami ni mutyo dusenge uwiteka imana igira neza kandi imana ishobora byose urakoze cyane uburyo wabanye natwe mu ijambo ryawe none turaratse umwuka wera ngo adushoboze gusobanukirwa n'ibyanditswe byawe byera utwiyoborere kandi utwifashirize udukomereze mu rukundo rwawe ikirutaho udukurize ukwizera tubashe kukwiringira no kukugira nyambere mu mibereho yacu, twe kugira ibindi tukurutisha nk'uko byagendekeye hari abantu mu gihe cyo kwa Nowa, ahubwo utwunganire, utwiyoborere, utwifashirize muri byose mu izina rya Yesu, amena.